ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಯು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯಾನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ search for video or enter U R L ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಾನೇ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕರೆದಿದ್ದರು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು Coal India recruitment two thousand twenty ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಗಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿಸಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್